don't you hurt me, oh. ça démolit, fumer de la weed pour ralentir. L'argent n'est pas ce qui m'inspire. Le monde est refait siliconé. Moi c'est Azrael, dis-moi, est-ce qu'on se connaît Comme un dragon, je crache un nuage de fumée. Je vois le monde dans le brouillard, un instant choqué. Avec le sourire, je traverse le blizzard. Traîne avec des mecs bizarres, des fois j'ai le cafard. Un café, un pétard, une barre de bar Ma pire peur, donner ma confiance à un bâtard. L'argent n'achète pas la paix. C'est la peur qui t'éloigne de ton succès. Je suis souvent dans l'excès. Est-ce que j'essaie de te comprendre Où je veux tout te prendre La qualité ce n'est pas le nombre Le cœur en morceaux j'ai tout ramassé avec un œil dans la pénombre Un coup de marteau j'ai tout recollé Je suis un homme de l'ombre et mon cœur était si sombre À coup de pinceau j'ai tout masqué Maintenant la lumière nous inonde La lumière nous inonde Ok ok Passer la journée à tourner passer la journée à fumer Ok, ok, je n'ai plus peur de me lancer Ok, ok, passer la journée à tourner Ok, ok, je n'ai plus peur de me tromper Ok, ok, passer la journée à fumer Ok, ok, je n'ai plus peur de me lancer Thank you.